それでは参ります勝見獅子か結成20周年夏に恋して夢花火いざ 我らが歩んだ 我らが刻んだこの歴史熱き思いを内に秘め生きていなせな辰巳の舞を思いを馳せたあの日から決して変わらぬこの思い幾度夢見たあの日に幾度流したあの涙再びこの地に舞い降り He's ありがとうございました。ありがとうございました。勝ち飯